Si estás planeando pasar tus vacaciones en Playa del Carmen, pero no sabes si hay acceso a las playas, parques y comercios, Aquí te muestro un avance al día de hoy 8 de junio. Conoce cómo se ven las calles, negocios y playas en esta ciudad turística. Comenzamos por la avenida Constituyentes, una avenida importante por la afluencia vehicular, donde normalmente transitan camionetas que van y vienen del aeropuerto con turistas nacionales y de todo el mundo, así como camionetas de tours, autobuses ADO, muchos autos de renta como de gente local. Seguimos por la misma avenida tratando de llegar al muelle, pero hoy aún no está permitido el acceso a las playas. Continuamos por la Quinta Avenida, donde la mayoría del comercio sigue cerrado, pero que gradualmente estarán abriendo sus puertas al turismo. Ahora nos movemos por la ciclovía de la avenida 10. Regularmente esta avenida es muy concurrida por autos, gente caminando o en bicicleta y negocios ofreciendo sus servicios. Por último recorremos la calle 38 que llega hasta la playa, les comenté, está aún cerrada. Sin embargo, se habla que a partir del día 15 de junio se podrá tener acceso, probablemente con algunas restricciones. Es importante mencionar que el día 8 de junio se empezó a reactivar gradualmente los servicios turísticos aquí en Playa, así que hoy estamos grabando en el primer día de la reapertura. Si te fue de utilidad este video, por favor apóyame con un like. Suscríbete si te interesa recibir más información sobre la reactivación de Playa del Carmen. Espera muy pronto el siguiente video.